哈哈，下雨了怎么办？ 感感干，感觉已经湿过那种，你知道吗？已经下臭水，然后被捞起来。这感觉也浪费。太阳照那么久，应该应该也下去了。有啊，哎，你你他叫谁的？我丢我丢，他要叫什么名字？叫那么？他有名字啊？他多少年前？ 是吧？我得看看的。我得看看，我得看看。在这边倒了。一分钟了。快掉！快掉！快掉！快掉！快掉！快掉！快掉！快掉！快掉！快掉！快掉！快掉！快掉！快掉！快掉！快掉！